Ciao a tutti e ciao a tutte, ben ritrovati! Oggi finalmente riesco a fare un video che desideravo fare da mesi, anzi potrei dire da anni perché da quando ho iniziato questo percorso nel mondo delle erbe tintorie vi ho sempre eh, fatto vedere il prima e il dopo su di me, il prima e il dopo su altre persone, però una fascia di persone è stata sempre un po' trascurata, ossia la fascia di persone che sono naturalmente chiare di capelli, ehm, che comunque magari hanno dei capelli bianchi, e che quindi continuano a chiedere ma eh, con le erbe tintorie si riesce ad ottenere un biondo, si riescono a coprire i capelli bianchi? Ebbene, oggi finalmente riesco a rispondere alle vostre domande, riesco forse a darvi anche degli spunti interessanti e mi auguro anche qualche mix da poter sperimentare sui vostri capelli e diciamo che la protagonista di, questa, <laughs> di questo video è un'erbetta riflessante, si tratta del rabarbaro oppure ehm, Reum raponticum root powder, eh, eh lo trovate come inci, è un'erbetta dal colore, come vedete una polverina dal colore senape, che è una polverina ottenuta attraverso la polverizzazione del rizoma di questa pianta praticamente un'erbetta che è da sempre ehm, utilizzata per tingere i tessuti eh, ed è ottima anche per colorare i capelli eh, se avete fatto caso ho detto erba riflessante e non tintoria proprio perché a differenza della lausonia cui, eh, la cui molecola mm, colorante lega con la cheratina presente nel fusto, quindi non va più via, in questo caso parliamo di un erbetta riflessante, quindi vuol dire che non è permanente sui capelli, a differenza della lausonia come dicevo. Ehm, dura comunque un bel po' svariati shampoo, però nel tempo ovviamente sbiadisce come colorazione quindi mh, mm, per chi volesse provarla mi raccomando tenete presente questo anche perché per la copertura dei capelli bianchi andrebbe sempre abbinata assieme alla lausonia proprio per ottenere una copertura duratura nel tempo e, ehm, oggi andiamo a vedere appunto ehm, sia come va utilizzata anche se come utilizzo come, come applicazione non è proprio diversa dalle altre erbe tintorie ma anche perché quale tipologia di capelli è raccomandata e i miei consigli in merito ai mix che potete effettuare sulle vostre chiome perché veramente sono uh, mesi che sto preparando questo video perché ho fatto svariati test, vari errori, <laughs> varie scoperte che non vedo l'ora di condividere con voi oggi. È doveroso per me fare una premessa per chi magari è appena arrivata sul canale e non conosce proprio le erbe tintorie. Le erbe tintorie non riescono a schiarire i capelli perché non contengono degli agenti depigmentanti, quindi se la vostra ricrescita è scura, quindi è un castano, è un castano scuro, è, è nera, non potete mai ottenere un colore più chiaro perché le erbe tintorie colorano tono su tono quindi partono dal vostro colore di base e eh, lo possono riflessare oppure scurire però non riescono mai a schiarirlo qualora aveste necessità di eh, appunto schiarire i vostri capelli dovete ricorrere alle alternative eh, chimiche che ci sono sul mercato Detto ciò, quindi il rabarbaro è indicato per le eh, chiome naturalmente chiare, ma anche per ehm, chi magari ha le lunghezze decolorate, quindi si può utilizzare tranquillamente eh, per ravvivare le, i colpi di sole, le mesh eh, e anche per accentuare i riflessi dorati del biondo, perché applicato eh, puro su una ciocca di capelli chiara riesce a risaltare, a colorarla con un giallo molto caldo, dorato quasi. Eh, ha delle elevate mh, mm, capacità tintorie quindi quasi sempre va diluito quindi non va mai utilizzato puro sui capelli io ho utilizzato delle mesh che vedete questa, sono queste mesh molto chiare quasi un biondo platino proprio per poter sperimentare e farvi vedere come colora il risultato che, che dà appunto sui nostri capelli, eh, sui capelli <laughs> appunto chiari. E, ehm, dicevo che appunto essendo molto molto um, eh, avendo delle capacità molto forti, tintorie, molto elevate, andrebbe lasciato in posa anche in base al risultato che desideriamo noi ottenere, quindi più tempo sta in posa più intenso sarà il colore. Valutate questo anche quando fate il test di prova che mi raccomando assolutamente non applicate nessuna erba tintoria sui vostri capelli senza aver fatto prima un test di prova e avevo fatto proprio un video al riguardo su questo argomento, come farlo e così via, vi lascerò il link nell'info box del video perché mi raccomando, mi ripeto, per ovviare a tragedie non procedete assolutamente ad applicare alcun mix di erba tintoria sui vostri capelli prima di aver fatto il test di prova e ovviamente anche il test di allergia perché naturale non vuol dire innocuo le erbe eh, riflessanti, le erbe tintorie, le erbe curative sono piene di allergeni quindi non si sa mai assolutamente va fatto anche il test di allergia prima per quanto riguarda il modo d'uso è veramente simile alle altre erbe tintorie, va preparato eh, la pastella con appunto dell'acqua oppure con gel, del gel di semi di lino proprio per facilitare l'applicazione sui capelli anche per prevenire la, la secchezza. Il tempo di posa come vi ho detto varia in base anche al risultato che desiderate ottenere e anche in base al mix che utilizzate perché può essere tranquillamente ehm, abbinata all'acassia o al cider per diluire il suo potere tintorio e ottenere un biondo miele come potete utilizzarla assieme eh, alla lausonia e al <clears throat> catan per ottenere altri colori e tonalità del biondo che vi farò vedere subito adesso eh, le prove che ho fatto e soprattutto vi, um, uh, in base appunto a quello che utilizziamo nel nostro mix decidiamo anche il tempo di posa ecco mi ero persa un attimo <laughs> scusate e, ehm, anche molto molto importante di, uh, ci tengo proprio a specificare questo perché può sfuggire Uh, se avete i capelli decolorati, mi raccomando, se de qualora decidete di utilizzare nel vostro mix del Katam, è <laughs> assolutamente obbligatorio fare un test di prova prima ma è soprattutto di tenere bassa la percentuale del katam perché il katam che ha un pigmento tintorio blu assieme al eh, capello decolorato può dare dei riflessi verdi e io questo l'ho visto anche sulle ciocche che ho utilizzato su queste ciocche di extension che ho utilizzato e che sono appunto decolorate quindi mi raccomando io vi ho avvertito non, non, non azzardate ad applicare um, il katam o comunque un mix che contiene il katam o l'indigo sui vostri capelli decolorati perché guai ok <laughs> detto ciò una volta finito il tempo di posa va eh, appunto appasciacquata via la pastella si usa sempre la quantità di shampoo che un, solitamente utilizzate diluita in un bicchiere di eh, plastica con dell'acqua proprio per ehm, rendere meno aggressivi i tensioattivi sul colore appena applicato perché pur sempre di un colore assolutamente naturale parliamo e in seguito sulle lunghezze, se avete capelli lunghi io consiglio sempre di usare anche un, una noce di balsamo per riuscire, ecco bio <laughs> mi raccomando non pieno di siliconi, per riuscire a um, pettinare i capelli e finalizzate con il consueto uh, risciacquo acido per eh, riuscire a chiudere le eh, squame dei capelli e ritrovarci con dei capelli voluminosi e soprattutto eh, lucidi. Ecco, detto ciò, adesso vi lascio ai vari mix che ho fatto su appunto queste extension eh, dorate proprio per farvi vedere eh, il potere tintorio di questa, di questa pianta assieme ad anche ad altre erbe tintorie. Eh, una eh, delle domande che sono sicura eh, c'è dietro che sta lì <laughs> nei vostri pensieri è ma copre i capelli bianchi? Sì, il rabarbaro li colora i capelli bianchi e li colora di un colore giallo dorato per um, farlo durare all'infinito questo colore andrebbe utilizzato il rabarbaro assieme alla lausonia e vi farò vedere dei mix dove appunto viene abbinato con eh, la lausonia oppure anche con il katam eh, per vedere eh, esattamente la tonalità che magari ne verrebbe fuori tenete presente che siete liberissime di sperimentare voi stesse con varie altre percentuali proprio per sposare le vostre esigenze. Queste sono proprio delle prove che volevo fare proprio per farvi vedere eh, le potenzialità eh, delle erbe tintorie su, partendo appunto da una base naturalmente chiara. quindi per riassumere per chi è indicato raccomandato il rabarbaro il rabarbaro è indicato per chi ha i capelli naturalmente chiari oppure appunto le lunghezze decolorate come dicevo sui capelli scuri non si nota quindi lo sconsiglio di utilizzarlo nei mix per i capelli eh, scuri e, ehm, è raccomandato proprio per appunto accentuare i riflessi dorati eh, del, del, biondo, per ravvivare eh, le mesh, i colpi del sole e per coprire i capelli bianchi, mi ripeto, perché eh, è veramente un'ottima alternativa appunto alle mh, mm, tinte chimiche se eh, uno di questi mix, eh, di questa svariata tonalità di mix che si possono ottenere con le, le, varie erbe tintorie sposano le vostre esigenze ovviamente. Niente, spero che il video come al solito eh, vi sia piaciuto, vi, soprattutto vi possa tornare utile, vi possa dare degli ottimi spunti per voi e per le vostre mamme perché in tanti di voi mi scrivete anche appunto mh, per chiedermi dei consigli su, per la chioma quasi al 100% bianca della vostra mamma, sono sicura che uno di questi mix potrebbe assolutamente risultare ottimo per, <laughs> per le chiome delle vostre mamme. Se il video vi è piaciuto mi raccomando come sempre il solito like per riuscire a condividerlo anche qui su, su, YouTube. E, ehm, iscrivetevi al canale e per qualsiasi dubbio non esitate a lasciare un commento qui sotto e noi ci vediamo, spero, <laughs> entro il nuovo anno. Ciao!